Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a împrumuta. Ă, nu în sensul ă, pe care îl știi tu, ci în alt sens. Este un american, Gary Cox, dacă nu mă înșel, așa se pronunță, care spune Don't let anyone and anything to ă, rent space in your head. Sper că am pronunțat corect. Nu lăsa pe nimeni și nimic să împrumute spațiul în mintea ta. Cred că atunci când suferim după cineva, de fapt îi împrumutăm spațiul în mintea noastră și în suflet și poate că trebuie să avem grijă cui împrumutăm spațiul în ființa noastră. Pentru tine, ce înseamnă a împrumuta? Dar nu în sensul firesc, ci Gândește-te, te rog, la cui împrumuți tu spațiu în mintea ta. Ciao!